Ce projet il a plusieurs choses intéressantes. Il y a cette opportunité qui s'offre pour le, la surveillance du littoral et euh, je pense qu'il est, important de former les, ses partenaires à ces nouvelles technologies qui sont les technologies du futur pour le, le suivi.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 In addition to addressing the urgency of implementing critical measures to safeguard the local populations.